awesome. बंदा गला Awesome. What? My last it match. Showtime. Let's fight together. कैसे? पगले इस तरह लो खड़ी खड़ी खड़ी खड़ी तो ब्रो हेलो हेलो हेलो वे आखिर वाली अपडेट दे I won my last match. मेरा नाम है Kumar master awesome. Kumar master नाम है तेरे को मैं मारूंगा तेरे को मैं मारूंगा ढोंगा चलो बॉट पे आ जा अपग्रेडर आ जा आखिरी अपडेट पे आ जा लास्ट वाली पे अरे छोटे लहा के जेब में ना डाले तो मेरा नाम मास्टर नहीं ना ना चल ग्रेनेड ले मैं में दे डाला ना डिमर गए तू तो ही कर नहीं था तो देर ना मैं माया ये रख दो जब अपग्रेड लगाई बस उधर कर दीजिए जी इधर ये नहीं रख दो बाद में देंगे बहुत सही अल्लाह के होंगे यार जो काम कर रहा है ग्रेड आ रही है अब ग्रेड आ रही है हमारे उसका टंगिया करा निकल भाई जल्ला आशील करे साहब को मन मरवाई बाकी dagi velama namba durte na durte ave mala koi koi putta gani grip ko na mera match kar raha hu ta chada di di de pichu luk kiri, khadi dabbe de grenade se na jibi to lagi ki ji lagi wah, bhai bhai satan bhai watch lagi yang moli लाद दी तो लाद दी लाद दी लाद दी गई और दिए दिए दस दिए दस यो मर बोलो रे Hatla. Oh, man, meu. Dayanamadım, dayanamadım. काफी दे ਹੁਣ મને છોડલ હર ખને वे कहानी में लपथा मर रहे हैं नंबर चार कशे वो जी रोटी कशी खान लगी आज बुक मरो आज रोड पे बैठी हो इतना Yes, dat I got supplies. Okay, ja great, great, great. great, great. हाँ हाँ पत्ता हाँ एक उतार रख किसे रखनी है கிரனேடு கிரனேடு காணிச்சு மூடு இருக்கு ठीक है जिंदा ना जिंदा आख रहे हैं नंबर दो कश्य गने गन निकते पुरुषी मारी और तो हमारे तो नहीं बनाते हैं कैसे एक मिनट अच्छा एक मिनट डैमी हाँ आ गया मस्त यार हाँ ये पोली पोली और वही करने I got supplies. इसको मैं निकल आई बे निकल आई निकल वे काट मैं हाँ, शाबाश ले हम तो कर कितने नंबर वन ना कितना मैं नंबर आया हाँ, Boss, boss. Não, tu vai cachê dentro, velho. Não, cachê, boss, boss. Mano, não. Não, não. Boss, boss. I'm the world. It's the name, boss. Mano, não. Pronto. Pronto, pronto. यार एम टू फोर हुआ दे वोल्टेज खड़े ना M24 दे बेच यार तू मिशन था वैसे कौन ही रहता है ये करी तेरे को मजाक के करो कुछ पूरे जी खत्म खराब टाइम पे हां पर बहुत फिनिश करके निकल ये मारो बात ओरिजिनल तुम्हारे को नहीं मारो Okay. We're bolting, we we got the ball on Call the ball on Sabu's No. Bolting, Hello. Call, call the तो वो लगे हमारा कर रहा था पबजी करने लगे हैं जी आ हाँ रहे तब की हम टोटल तो की उठाए पाँच साल में टूट गए तो बड़े बड़े वो सारा सोलह साल तेरी उम्र तो क्या सोलह में कैडी रखने आते हैं अच्छा तुम सोलह में रखते ना मैं बत्तीस रखते ना सोलह तो सबको पता है जरी तो सोलह दे रखदा मार के एक बंदा नहीं दे सकता ठीक है लेन तो हो के लिया असा बालेंगे जिन सकते सिक्के असा बोटेंगे नहीं जिन ले बच्चे तरीका भाई हिको सिक्का ले उधर हिको हिको सिर्फ हिको साले कोला ने साडे हो कार पर बन हिको सिक्का साडे के 23 24 आने की तक लूटे थे लूटते हैं केरा देव केरा I got supplies I got supplies अच्छा मैं गन गिनना पर आधा लूटते हैं Saan siya? Hindi ko tapon. Wala na awesome. Oh, thanks. Jannat de hagdaro. Utto number try ko. Yaro. Maro utto tapo. Maro. Ay ini yang lawan. Udah ya gitu. Saan. Baik, hai, Saan. एक मार झोले संदा saya. कौन यूट्यूबर है बात आयल मास्टर थोड़ी कुकड़ दे मलकी को धन्य यार एम टू किल करना डू फाल Awesome. Uh, no, master awesome. awesome. मेरे को कैसे था तेरे पास अट्टे दा राज बोला लाऊंगा भाई अपने पे ठीक है देखे पिन दे बदल चाहे मरा बस बस हूं नहीं तो बस समझ नूरी रे पत्ता नूरी की विकेट पर ए आते ಮುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ ಯಾರ ಆಕೆ ನಿಮಗೆ ನೂರಿಗಿದ ಕ್ಯಾಂಪರ್ ಪೈ ಹೋಗಿ ನೂರ ಬಂದ ಮೂಸ್ನೆ ಏನ್ ನಾಲ್ಕ हाँ कुछ तासा M Master. Help. Watch out. Watch out. बोटे बोटा मार. ये awesome. है awesome. कैंपर रुक के अपने वह उतना देसी कला रूमलनी बोटावा तेरे में गोस जय बिस्तर मर रहा है ना ना एक बार रूम लाए बहुत एक बार बोटा तेरे जहाँ को जय बेंच संभव ना लूँ ना पंद्रह सौ यूसी लेने लेने हाँ हिदी हिदी पंद्रह सौ यूसी लोग क्या करते हैं वाल पास मंगते Oh. मंग दे ओ We're the best. We are number one. Number one. मेरा पुत्र आया मेरा बाल निकला We're the best. पुत्र जी मेरी बैटरी खत्म हो गई है पुत्र जी हाँ पावर बैंक